ります続きましてはよさこい柏紅塾の皆様ですそれではご登場いただきましょう皆様大きな拍手でお出迎えくださいよさこい柏紅塾の皆様ですお願いいたします 新年明けましておめでとうございます、えー、私たち、え柏市を中心に、行っておりますよさこい柏くれないと申します、えー、よさこいという言葉、えー、聞いたことがあると思いますが私のよさこいというのはです、ね、四国高知、え出身の集まりのよさこい踊りをやっております、えー、これから4 少しのことに参考になることが参考になること構え